судьбой осыпанная мера Приносит мне то боль, то смех Но помогает жизни вера В людей, в друзей, в себя, в успех Когда же надо в час решений Мне поступать наверняка Укажет выход из сомнений надежды твердая рука. Когда же надо в час решений мне поступать наверняка? Укажет выход из сомнений Надежды твердая рука. А если что-то душу гложет И сердце пламенем горит, любовь в делах поможет И от несчастья сохранит И хоть не может быть иначе Я повторяю вновь и вновь Спасибо вам, друзья, удачи Надежда, вера и любовь И хоть не может быть иначе я повторяю вновь и вновь. Спасибо вам, друзья, удачи, надежда, веры.